Państwa, jesteśmy w klubie północnym w Gdańsku podczas pierwszej, pierwszego rejsu w 2019 roku klubu żeglarskiego fregatu. Mam nadzieję, że rejs się uda, a nasi żeglarze przeżyją wspaniałą przygodę. Oto przygotowania. <clears throat> szybkie szkolenie przed wypłynięciem. Ja chciałem udokumentować. <laughs> Witam Cię. Co Ahoj! A proszę. Czy nikt nie, za, e, nie e, ten, zastrzeżeń nie ma do nagrywania? <laughs> <laughs> to będzie dokumentacja. Mamy, ja wziąłem kamerę, No to super. O, no to, to moja. Nie mogę, a chciałbym. Chyba, że mnie wysadzicie za, za godzinę. <laughs> strony Borodiowskiej, tak zwana Jotka. Jakiś Gracias.